फैनी तूफान शुक्रवार को पूरी तट से टकरा गया है पूरी में 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और बारिश हो रही है इससे पहले भुवनेश्वर गजपति केंद्रपारा और जगतपुर इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई इस दौरान समंदर में काफी ऊंची लहरें उठने लगी तूफान के कारण ओडिशा के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई वहीं संचार सेवा भी ठप हो गई है ओडिशा के मुख्य सचिव आदित्य प्रसाद भुवनेश्वर में बैठक कर रहे हैं पुरी में तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है इधर इस तरह से अब तक कुल लोगों की मौत हो चुकी है इधर ममता बनर्जी ने 48 घंटे के लिए अपना चुनाव प्रचार रद्द कर दिया है और वे तूफान पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही हैं तूफान से लड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी तैयारियां कर ली गई हैं समुद्री किनारों से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेनी की चपेट में दस हजार गाँव और बावन शहर आने की आशंका है गृह मंत्रालय ने बताया कि लगभग 11 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है तूफान के खतरे को देखते हुए नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है इसके साथ ही ओडिशा में पुलिस कर्मियों चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है राज्य